<laughs> meeshan social media la dhaha miya ninna nin ceeb uma qariyo aniga haddii layga hayo video galma ah oo anigoo la i saas la ii futurgadinayo ay soomaaliya hayso labaatan jir soomaali ka dhashay ceebtiisa ilaahay ma qarin macaadallaahi afartan jir mar horaad meelaha saa u wareejin lahaydeen sidii rati macsare shiidaya luuqyada isugu diri lahaydeen waxaad sheegteen inaan anuu soo macsiyaystay oo weliba layga hayo recording video ah anigoo lay fuulayo waxaan ka codsanayaa si soomaalinimo ku jirto islaamnimo ku jirto qof allaale iyo qofkii videogaas hayo fasax buu u qabaa gabayguna waa iga xiran yahay youtube-kaygana waa dhiliid garaynayaa fadlan soo dhig social mediaha anaana kuu fasaxay